क्या बोला तू हेलक सूरज और मैं आग हूँ तो हाथ में दिया लेकिन सूरज को आग नहीं दिखाते और मैंने हेलक को डिस किया था तुझे खुदली क्यों हो रही है बे हाँ अभी पता था भाई अभी पता था अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना अभी पता था बेटा अपन दाना गए सूरज को ही गिरन लगाते game killed on the mic game भी तैयार है क्या तेरी हालत तेरे जैसे नकली रैपरों पे तो मैं बेटा जला दू किधर को भागेगा मैं ही उधर ये मेरी अदालत है डिस्पे डिश डालूंगा मैं अभी मुर्दानी भूख लगी बेटे ले खा ले गुरदानी एडी रोपा पैन पे लटका दू जाटे पे हमसे भिड़ के जीते तुझ में हो गुरदानी इंसान लगता नहीं तू आदि मानो कच्चा चबालेगा भाई तेरा दाना जो भी भिड़ने आ रहे उनको बता दू हम तो भिड़ने के लिए दम से ये गाने में अच्छा इंसान है भाई तो भाई हेटर को पेलेंगे बन के कटाई ये घर में ही भौकेंगे घर के जमाए अपन अकेले पेलेंगे सबको ही भाई कॉपी करे मुझे तेरे बस के बाहर मुझे ज्ञान ना दे अनपढ़ गवार मेरा नाम लेने में पटरी की मैं भी लिखूँ एक गाड़ पाड़ गाड़ पाड़ में हजार बार तेरे जैसे रखो रुकी मर बार बार झारखंड में आके करो होल जेल एक रात के मिलेंगे दस हजार हाँ, एक रात के मिलेंगे दस हजार हाँ और क्या बोला तू किसानों को खोदना बाप को तोड़ने नहीं सिखा और बढ़ गए तुम्हारी आधी जिंदगी निकल गए मुझसे मारते मारते तुम्हें बाप को सिखाओगे क्या चल चल तुझे काटू तुझे झाटू तेरे जैसे रखरो को अकल बाटू जो भी खड़ा करे सामने सर काटू मैं बंदा सल लगे बढ़वा तू नहीं मारूंगा तेरी न घबरा तू तेरे घर कतल तुझे दफना दू तेरे उतर के मारू तो घबरा तू बकरा तू तो घबरा तू मैंने डिस्कार डाला बेटा बगरा तू तेरा रात रात लगे ऐसे जैसे अपने मुँह से हगरा तू मैं बन काला साया तेरी तेरे कुंडली में तुझे कच्चा चावल वत हंगेरी में दो सौ रुपए में ये गाड़ देती कुटिया मराती मरा हर गली में तेरी गली में ही आके तुझे शॉट देंगे करे हाँ आके तुझे नौक देंगे अरे घंटा करेगा मेरा नौक नौक अद मारे थोड़ी छोड़ेंगे का मौत देंगे तेरे हाथ को तोड़ तुझे कर दो छोटा अरे तुझसे गोरा मेरा भाई छोटा ये रहा तो नहीं करे बकचोदी कर रहे बेटा मुंह ले लो मेरा बहुत मोटा तुमने बहुत लिया अब मेरी भारी मेरी एक लाइन तेरे पूरे डिस्क पे भारी है लंडी लौड़े मुझे कॉपी कर रहे बेटा सबको पता है तेरी किसने मारी मर गए मर गए एस के चच्चा इन पे भारी पड़ गए बच्चा ओ चच्चा ओ चच्चा हाँ लगता है डर गए चच्चा हमसे कुछ के बेटा ये भागे अपने घर गए चच्चा ओ चच्चा ओ चच्चा लगता है डर गए चच्चा एक हाथ पर झड़खंड वाले का लगता है मर गए चच्चा ओ भूसड़ी वाले के चच्चा सुन रहे हो का चार चवन्नी घोड़े पे और तुम्हारा डिश समझ जाओ